rock, rock, bottle on the track, boy. El rapero caguameco empezó desde cero tumbando coronas Estoy tomando coronas y terra todas Vamos como bombocitos El sabe que empezó desde cero Vamos todo terreno, fumando del veneno Que me pone sano cuando me la trueno Que me pone psycho, dime quién es el bueno El rapero caguamelo empezó desde cero Vamos todo terreno, fumando del veneno Que me pone sano, cuando me la trueno Que me pone psycho, dime quién es el bueno Ya llegaron los raperos mexicanos y alocados, sonideros alterados y prendidos La vivo grabando y sigo haciendo lo que es mío Yo nunca dudé de mí, me la pela el desafío Marcha del estilo, a la base le doy brillo Marchan en este lado, se juntan puro loquillo Cuando tengo el micro yo me medio un corrido Tengo la pinche marcha con los dedos amarillos Marcha del estilo, a la base le doy brillo Marchan en este lado, se juntan puro loquillo Cuando tengo el micro yo me medio un corrido Quemo la pinche bacha con los dedos amarillos